Michis de Fisi Más Pablo. El giorno de hoy, resistencia a la fuerza. Solamente tres ejercicios para meterte en forma. Pues estos tres ejercicios yo te lo repito una vuelta, tú a casa lo fai 2, 3, aunque 4 volte. ¿Para qué cosas sirven estos ejercicios? Para meterte en forma, para guadañar eh, un poquito de resistencia, tonificar nuestro músculo. No dimentiquemos que estos ejercicios, si la vinamos aunque una sana y correcta alimentación y ejercicio aeróbico, será el top para estar en, en buenas condiciones físicas y en buena salud. Miles, miles, miles, miles gracias a todas las personas que se inscriben a este canal. Si ancora no te has inscrito, inscríbete, da, láchame tu like y vuelo, me ayuda a mejorar. Hoy vamos a hacer tres ejercicios. ¿Cómo vamos a hacer? Un ejercicio lo vamos a hacer ¿eh? por 2 minutos con 30 segundos 30 segundos con un minuto de pausa. Nuestro primo ejercicio, vamos a hacer, vamos a hacer esto, vamos a, hacernos puede hacernos pues, tranquilo, por, un, por dos minutos y medio, dopo suena la, pausa, la señal y fachamos un minuto de, de recupero. Nuestro segundo ejercicio que, que propongo, vamos a hacer el, plan, el plan, el plan. Elaboramos nuestro, nuestro abdomen, abdomen con el primo legambe. Y por último, vamos a utilizar un palio de manubrio. Fue este palio de manubrio, el mío o ni uno, pesa 5 kilos. Tú puedes prender 3 kilos, 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos. ¿Qué vamos a hacer? En los 2 minutos y medio que habíamos de laboro, vamos a hacer ejercicio para partes superiores. Vamos a iniciar con un po' de rematore, dopo un po' de trapecio dopo un poco de bicipiti, dopo un po' de spalle e così. importante es mantener, mantenerse en movimiento los 2 minutos y mezzo. lo fai 2-3 vueltas. Vamos a iniciar con un poquito de, movilidad en nuestro cuerpo porque, porque si no nos fachamos mal, ahora tuviéramos Enviarle una información a nuestro cuerpo Que vamos a la actividad Física Vamos a pegar un poquito, aportar el talón al glúteo. cambio, ok, ok, piego el ginocchio, yendo. cambia, cambia, ok, Sí, sí, sí, sí, sí. ok, me trovo con el City Live, Hoy el sol es noche pero tu sei un sol un Ok, vamos a iniciar. Aproximadamente esto dura 9 minutos con 35 segundos Si tú me lo repites vueltas, vueltas, un casi casi 20 minutos Ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar, me preparo. Vamos a iniciar con nuestro primo que es seduto. 3, 2, 1, vía, espérate las señales. Ok, me siento, me siento, me siento me concentro de esta posición, hermano. <laughs> Tú en casa puedes leer el jornal, eh, <laughs> pensar positivo. Arriba un momento donde la gamba inicia para fare ta, a tremar, pero tú debes ser resistente como, como el muro, como el muro, como el muro. No volaré a la prima dificultad. voy a, voy a meter eh, un video, voy a, a publicar un video ogni semana, porque ha habido un poquito de problemas que no mancano, la por porque he estado un poquito pues disperso, pero yo siempre sono lì alenándome alenándome alenándome alenándome en el canal c'è una playlist con tanti, con para allenamenti para le spalle, para le braccia, per para per tutto il corpo. mantente voy a colocar la mano en estas posiciones como como un príncipe. Te concentra. Due y mezzo. yo cuesta, lo repito, una volta, Tú a casa me lo fai due o tres volte. estamos arribando al minuto. Nos manca un minuto. Resistencia a la fuerza, ¿no? <laughs> si tú lo ves más resistente, puedes meter sopra a tu, eh, a tu figlio, prende un matone, prende el, manubrio, manubri, prende una confección de agua de, un litro, dos litros. Respira. respira, respira, respira. Dopo de esto vamos a fare, vamos a fare, vamos a fare un minuto de, pausa, un minuto de pausa. 20 segundos, 20 segundos nos quedan mancando, 20 segundos, 20, 20, 20. respira, respira siente, siente que se trema, trema, trema, trema, trema. Ok, perfecto. Nuestro segundo ejercicio, estamos en pausa. Nuestro segundo ejercicio será el plan, plan, plan, plan, plan. 25, 2 minutos y medio lì fermo, fermo Tanto tu riposa. Yo meto cuál lado me para la, el tapetino, pues, ¿sí? Con tapetines para meter, para no farme en, eh, en el gómito, en el brazo, porque como esto es este el pavimento, ...22 segundos e iniciamos nuevamente. E iniciamos, e iniciamos. Ta, ta, ta, <laughs> en YouTube. Láchame tu comentario, cuál es el ejercicio que te, se sembró más difícil, más fácil Láchamelo, láchamelo. Láchamelo que eso me ayuda a mejorar. Contraigo el glúteo, guardo de frente. Traigo el glúteo, guardo de frente, va. É minutos. un minuto, llevamos un minuto. Respiro profundo, manca un minuto. resistencia a la fuerza. Son tantos beneficios que se obtienen con este entrenamiento. 30 segundos, 30 segundos. Ok. Y nuevo ejercicio. Como he dicho prima, vamos a utilizar el manubrio, el manubrio. Vamos a hacer de 10 in 10, 10 para le spalle, 10 para el, para el trapezio, eh, 10 per il, per il bicipiti, 10 per le spalle, facciamo 10 per anche per il, per il, il triceps. Il triceps. Yo cuesto, como he dicho prima, tú me lo repites a casa de 2 a 3 voltios El peso es relativo, tú puedes prender 5 kg, 10 kg, 20 kg, lo que tú puedas realizar. ¿Cuánto manca? 3 minutos, 3 segundos. 7, 8, 9, 10. Ok, adesso con le spalle, trapezio. 1, lentamente. 2, 3, piego leggermente il ginocchio. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Adesso bicipiti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Habíamos <laughs> finito, abbiamo finito. miles, miles, miles, miles gracias a todas las personas que se han alineado del inicio al fin. Repíteme al menos de 2 a tres vueltas en un entrenamiento A la semana lo fai dos vueltas Vas a ver eh, Grandes resultados Vas a ver eh, Que tu cuerpo va cambiando, va cambiando, va cambiando. No tanto por la salud, tan, no tanto por la parte estética, sino Por la salud. Lasciami tu comentario Pablo, El primo ejercicio Es fácil El segundo es difícil Cuál te ha Si si ancora No te has inscrito ¡Suscríbete a este canal! Todo este esfuerzo de hoy, domani se De cuore, Pablo.